Tech, was machen wir? Wir haben schon genug Leute verloren. Keiner der Botaner ist mehr am Leben. Ich weiß, Sira. Wir müssen uns zurückziehen. Die Traktorstrahlen sind ausgeschaltet. Wir können ganz einfach... Commander, bei allem Respekt, wir müssen den Auftrag zu Ende bringen. Wir sind nur noch zu viert. Vier der Besten, wenn ich anmerken darf. Selbst wenn das so ist. Ich bin der Commander und wenn ich sage... Es wäre töricht, nach all den Opfern aufzugeben. Zu viel haben wir bereits verloren, als dass wir zurückgehen dürften. Gegner im Anmarsch! Simo, halt dich bereit! Wie viele sind es, Leio? Was siehst du? Vielleicht zehn. Von der anderen Seite kommen auch welche. Dann wird es Zeit, dass wir verschwinden. Vorher holen wir uns die Daten. Das nennst du zehn? Leo, pass auf! Wir müssen jetzt weg. Nein, die gesamte Allianz verlässt sich auf uns. Ich bin der Commander dieser Mission, also lass mich gefällig. Tech, geht es dir gut? Ich denke schon. Dann ziehen wir es also durch. Simo, Simo, beeil dich! Was ist Zira? Schieß dir den Weg bis zum Hauptrechner durch. Leio soll dir dabei helfen. Tech ist verwundet. Ich bringe ihn in Sicherheit zu unserem Schiff. Wir werden dort alles für die Flucht vorbereiten. Wir treffen uns am Hangar. Klar? Verstanden. Viel Glück. Komm schon, Tech. Du wolltest auch unbedingt hier weg. Wir haben den Großteil der Rebellen getötet, mein Lord. Doch ich befürchte, sie dringen bis zum Hauptrechner vor. Sie wissen, was zu tun ist, Colonel Cole. Wir dürfen sie nicht so offensichtlich entkommen lassen. Jawohl, mein Lord. Jetzt muss ich nur noch die Daten übertragen. Lass dir ruhig Zeit, dann gibt es mehr Sturmtruppler für mich. Wann kommen die beiden denn nur? Ich will hier nicht noch entdeckt werden. Ruh dich aus. Pass auf, da hinten kommen Sturmtruppen. Wieso bewacht denn keiner mehr das Schiff hier? Wir haben die Daten, hört ihr? Wir haben die Daten! Dann beeilt euch hierher zu kommen. Wir sind schon auf dem Weg. Aufpassen! Sie haben den Boden elektrisch aufgeladen! Und was jetzt? Hm, das dürfte ein knapper 2 Meter Sprung sein. Den müssten wir schaffen. Colonel Cole. Sie entkommen. Lasst sie ruhig. Aber einer soll hier bleiben. Bringt mir den mit den dunklen Haaren. Verdammt, beeil dich. Sibo! Sibo! Mach dir um mich keine Sorgen. Wir sehen uns. Wo ist Simo? Ich muss ihn zurücklassen. Wir müssen starten. Sie sind mir auf den Fersen. Präsentieren Sie sich. Ich bin es, Commander Tech Archeron. Wir haben unsere Mission mit großen Verlusten geschafft. Wir haben die Pläne. Sehr gut. Wir werden sofort alle anderen benachrichtigen. Ah, gut. Die Pläne werden jetzt ausgewertet. In zwei Tagen oder so werden wir die Ergebnisse hoffentlich erhalten. Hoffentlich war unsere Arbeit nicht komplett umsonst. Zumindest sind wir mit unserem Leben davon gekommen. Simo aber nicht. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Wahrscheinlich haben sie ihn in irgendeine Kammer eingesperrt und fragen ihn bald aus. In deiner Haut will ich jetzt nicht stecken.